love, my gravy love. Are you sure about that? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Еще громче. Вышел зайчик на крыльцо почесать. Свое яйцо. банку. Вечер любого времени суток и в эфире вечерняя передача «Те самые, самые тёлки». На канале Даши. На повестке дня? На повестке дня. На повестке дня? сегодня. Не сладкая жизнь иностранца. В Германии мы находимся уже 6 лет. Мы находимся здесь по учебной визе, и мы все еще учимся. И, и учимся. И учимся. И учимся. Об этом, а также о таких вещах, как почтовый ящик, уни и речевая инвалидность. Мы расскажем вам в нашем сегодняшнем выпуске. И так мы предлагаем окунуться вам в наше нелегкое немецкое житие и абсурд. С Богом! Кстати, я когда на съемки шла, меня чуть инфаркт не хватил. Я открыла почтовый ящик, и там было письмо от радио. Да! казалось бы, что такого, да? <laughs> Ужасы взрослой жизни, типа, все получают письма. надо же, <laughs> написали ну, ну, письмо. Написали. Черт я когда приехала в Германию, я не знала, то, что почтовый ящик вообще нужно проверять так сильно часто. Мое имя туда приклеили, я такая, ну, мне никто письма не пишет. Кто мог тебе написать? <laughs> Там, не мама с Казахстана. Потом как-то раз туда прихожу, а у меня весь ящик был, короче, заполнен до самого верха письмами. я из Хогвартса. Это мои письма. И я еще так обрадовалась, типа, нифига. И смотрю, а там вообще никаких приятных писем не было. Типа там либо такие письма, которые ты открываешь, сразу же выбрасываешь, типа реклама от Эльдорадо. Или такие страшные письма, когда ты кому-то должен денег, а если еще и со штрафом. Не хочу смотреть. Уберите нахуй! Лопу палец, потом приходит какой-нибудь. Голова <laughs> лошади потом. Это также капец стрёмно, если бы с университета какое-нибудь страшное письмо пришло, это был бы вообще... Университет вообще отдельная тема, которую я начну с просьбы, пожалуйста, никогда. Никогда! Никогда! Никогда! Не спрашивайте ни у каких иностранных студентов, сколько им учиться, потому что никто не знает. Нормально не пошел бы на такое. Начнем с того, что у нас разная система обучения. На нашем факультете э, существуют тематизированные блоки, типа модулей, и они цепляются один за другой, и если ты в каком-то из модулей не сдал какой-то предмет, завалил контрольную, то ты просто не проходишь дальше. Да нахуй, сука. Ты остаешься на второй год. Ура! ты уже никому не подмажешься, ни с кем не заключишь никакую сделку. Поставили мне зачет. Нет, не поставлю. Тут не шуточная борьба за выживание. Один из наших самых главных врагов, помимо университета, это Ауслендер Бухерли. Чего, блядь? Ведомство. По делам иностранцев. Очень грустно звучит даже. <laughs> Ведомство по делам иностранцев – это еще один комар, который так же, как и учеба. Сосет мою кровь из колена. Потому что нам визу нужно продлевать каждый год. И каждый год это совершенно абсолютно несосный процесс. И все, чего я не должен делать, чтобы не привлечь... Слендер Бахиорда. Это просто, не топчись на месте, это для них вызов. Да. И не дешевый процесс продлевать визу. Поэтому понятно, почему Даша все сторис только про работу. Она все на визу копит, на визу. Где, блядь, деньги, говню? Они это... Они где-то там внизу. Дай-ка еще разок гляну. Не еби нам мозги. Не только на визу, ведь мне же пришло письмо от радио. Это еще один третий комар, который посасывает. Мою кровь из шеи. Это три комара апокалипсиса. Ура, апокалипсис. И они посасывают. Улетай, комар Евгений! Радио налог это обязательный налог, потому что за него финансируется немецкое телевидение и радио, чтобы оно просто было. И ты обязан его даже если дома нету. Просто дома нету, <laughs> даже если все равно Ну, у меня дома нету телевизора, у меня есть дырочки под него и дырочки под радио, и да-да. Вот что, у тебя еще дырочки <laughs> давай. Я, я ничего не использую из этого, у меня жаба душит 18 евро давать каждый месяц за этот налог, когда я этого не слушаю. Это самая большая глупость, которую я слышал. У меня в телефоне каждый раз есть возможность послушать радио и послушать Это телевизор. Проблема, проблема Мигель? Ну да, типа только из-за этого я должна платить 18 евро каждый а. месяц. Блин, вот это, кстати, и если я не заплачу, то э, они мне потом пришлют штраф, Отберут. деньги. На меня как-то уже даже чуть в суд не подали, сказали, если вы <laughs> заплатите за ваше радио в телефоне, мы вас придем и вещи вынесем. За тобой едут, блядь. Ну да, мне так они тоже, у меня, короче, штраф поднялся до 300 с чем-то евро, где они мне тоже сказали, мы вас бьем, <laughs> мы не бьем, а типа мы до вас докопаемся. Они могут обратиться в Ойслендер Бахиорды, пробить твои данные, потому что ты же показываешь там замороженный счет. Однажды я встретил парня, который знал парня, который знал парня, который знал парня, который знал парня, который знал парня. И они говорят, типа, ты не сможешь пользоваться замороженным типа счетом, пока ты не заплатишь. Пробью. Последний понедельник типа, нахуй живешь. Как вы уже заметили, за этот выпуск мы уже назвали несколько слов на немецком языке, просто потому что, когда я в голове строю свое предложение, мне уже легче сказать это слово на немецком языке. Вот этот микс русского и немецкого мы, короче, назвали речевой инвалидность. И приблизительно 65% нашего дня мы говорим и думаем на немецком языке, а также какие-то вещи или какие-то документы, которые сразу уже имеют свое название на немецком языке, разумеется, мы говорим только на них, потому что нет смысла переводить все это на русский, когда мы здесь друг друга понимаем. И так как это уже значительная часть нашего обычного диалога. Когда мы приезжаем домой на каникулы, то это, соответственно, переходит и на диалог с родителями и друзьями, которые немецкий ты не учили никогда. И, и это приводит порой к очень непонятным сценам. Сонь, mm. ты разве не хотела сходить за кефиром? Дох. Переводя на русский слово «дох» это получается «однако» или «все-таки». Когда тебе говорят отрицание, то есть ты, ты же вроде бы не собирался этого делать, ты говоришь «дох», собирался. И кефир, пожалуйста. 170. Ваша задача, до свидания. Чиз! Чуз это в немецком языке просто пока. Настолько сильно привыкаешь, то, что в Германии тебе на кассе все обязательно говорят чуз, чуз. Чем вот сильнее ты протянешь, это чуз, тем вот лучше. И это вот у тебя уже становится обязательной галочкой. Ты уходишь из магазина, тебе обязательно нужно сказать чуз. Поэтому я в Казахстане, когда тоже там, не знаю, сдачу свою заберу, со мной прощаются, до свидания, ты обязательно чуз. Короче, ты как только соберешь и сделаешь все свои дела, ты мне напиши, хорошо? Ага, ну все, давай. Я мельдность. Это русификация немецкого слова. То есть мы берем немецкое слово мельден и вставляем окончание русского глагола. В Германии мы, когда говорим по телефону, мы говорим их мельдемих. То есть это значит я позвоню или я напишу. А когда я приезжаю домой и точно так же пытаюсь с кем-то договориться о чем-то, и я говорю, ну я мельдность еще. Ага, да, ну клади трубку, да-да. <laughs> Ну, нет, ты первая, сначала ты. Ага, да. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на нас, ставьте лайки и отправляйте это видео своим друзьям. Если не понравилось, ничего не делайте, мы в свободной стране живем. Если у вас есть какие-то вопросы, или если вы хотите, чтобы мы вам общо... Общо. Общо. Или если вы хотите, чтобы мы вам об чем-нибудь... Или если вы хотите, чтобы мы вам о чем-нибудь рассказали, то пишите. Все, пускайте титры, там, короче, очень долгие титры. Да. Титры, титры и цвишендурь вставки а фразы. А можно, чтобы титры были на фоне заката на море? Можно. Ух ты. И мы да. пойдем с тобой в этот закат? Ну, придется убирать диван. Но ну, я думаю, если была... Я могу как-нибудь камерой вырезать, так? А, Ух ты, какая я Я не знаю, уйдем ли мы так стоять.